මත්තුන මී විත අද මගේ ළඟ රත්තුන මතකයන් පිච්චෙන වෙලාවට හිත්වල සමහරු මගේ ගැන තිබ විස්තරකෝ අද අත්තුන හැමදෙම තිත්ත මූණ තැන්වල ජීවිත අන්තිම අඟලවත් ඉවසුම් නැතිමට තප්පර ගානකට වතුඹලගේ බොරුව අදහස් මම අහන්නේ නෑ තව උකසට ගිය ඔක්කොම හීනට සින්න ඔනේ කොලේට මටම පේනමානේ දෑතට හය අරගෙන මම ආයේ එන ගොඩ හදන්නේ දූලි අපායේ තනිකම වගේ තොටිය නැති ඔරුවේ අවසානයේ දකින්නේ මටම ලියපු බෑනේ හදවත ඉරිතරල වගේ කතර වතුර හොයන මුව මමඩු සාගරේ කරවට්ටක් හින්දා නෑ මමත් කරගත්තේ ඇස් දෙක තිස්සෙම රෑ මං පීනෙට මාවත නැතර නැති උනත පීනෙ බං පාටුවේ හිත අස්සර අරගෙන වත්තල් ළඟ අත්දක දන්නවා කෑවකට ඕන දෙකට ගැලපුණි මට ඉන්න ඕන හරි තැන කනට පද්දන් උන්නේ මම අඩුකාගෙන ජීවිත නැගිට පන්දාසිය වෙන එපකාගේ කවුරුවත් මට වැරදුරුදාමට හිටියම කාලයක් විඳතුක හිතේ හිර කරන්න හදවත මගේ හීන පොති පැතප කිය මගේ පාරනිමාව දකිනකං විඩ බරතෙන්තට සංකීතේ ඕන මතු විත අද නාඩි වැටනකං කරුමින් බැට කෑවා පොලිසිය වගේ එදි මම තිව්වා යේ තේරුණේ පසෙහින්දා දයිවේලියෝ පිටුවල තිත මම තිබා නොදකෙන පැති දැක් අලගෙන යාලු සෙල්ලම මගේ ඇති හින්දා සක්කරවට්ටන් හින්දා නෑ මම්මත් කරගත්තේ ඇසන් දෙක තිස්සෙමරෑ මන් දැක්කේ මගේ නෙට මාවත නැතර නැතේ උන්නත් අපි ඉන්නේ බං පාජුවේ හිත අස්සර අරගෙන වත්තල් ළඟ අත් දෙක දන්නවා කෑවකට ඕන දෙයකට අද අපි ලෝකට නවකම දුකුවගේ කකුලට වේදන නාශික ජීවිතය ඇද මං අඳුරම කාලෙක ආමග පෙරලම කටුවගේ ආයක කරවටි දාගෙන අතපිට යාලු පණ දෙන්න වගේ දඟලන බොරුතිය මනු කලවයස්ටාම නෑකම නෑලු පටවන්නේ නඩු පිටින් ඇප දෙන්නේ හිත පාඩුවේ හිටියට වග නෑද මරාණයන පලිය රාණ සමාජ විලාප දෙන්නුගේ කඩාන පපු මැති කියන එන මගේ මගේම තාලකි බලාන හිටිය මෙලකම වාරේ ජරාවනෑඩ උගමි වසාරේ කපාන අපි කිය ඇලේට වැතුනේ ගොනාට හුල්දක් කළම කරත්තේ ගොඩගෙන මගේ ජීවිතය උඩ යන කාගෙන ගියතරට බලගෙන වැටන කරන්න පානුන්ගේ කටිතියන් දෙවතක නටවන්නේ අල්ල තියන් අපි කෙලවන්නේ හෙටටත් තියගනි හැම එක අතතුරින් ගානට කාගේවත් ළඟ නෑ හොඳ හිත ජාමෙට පෝරගේ අත ළඟ තියන් අපි සාදයට දාසියෙක් වෙන්නේ පානුන්ගේ කතාවක කරවට්ටන් හිතන්නේ මමත් කරගත්තේ ඇස් දෙක තිස්සෙම රෑ මන් දැක්කේ මගේ පීනෙට මාවත නැතර නැති උනත පීනෙ බං පාටුවේ හිත අස්සට අරගෙන වත්තල් ළඟ අත්තක දන්නවා කැවකට ඕන දෙකට ගැලපුණි මට ඉන්න ඕන පාඩුවේ අස්සට අරගෙන වත්තල් ලංග අත්තක දන්නවා කැවකට ඕන දේකට